angkut. Nah, ya. berikra agak. Ada ya. Vai abrir graga. Faham ke? Wah, nasi ya. ada Teman-teman, inilah anak yatim selamat makan siang. <laughs> tempat tidur Anong kau dala ba ko? Ano yun? Ito ka Subhanallah inilah nah, anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang ini masih bayi. <clears throat> Belasan mereka makan. Ini bukan mengada-gada, ini fakta. Kebetulan saya hari ini mengantarkan sembako untuk keluarga ini. Tapi yang anak gua, anak baju-baju ya.